I ja daję im żywot wieczny I nie giną, nie giną na wieki I ja daję im żywot wieczny I nie giną, nie giną na wieki I ja daję im żywot wieczny I nie giną, nie giną na wieki I ja daję im żywot wieczny I nie daje im żywot wieczny I nie giną, nie giną na wieki I ja daję im żywot wieczny I nie giną, nie giną na wieki I ja daję im żywot wieczny I nie giną, nie giną na wieki I ja daję im żywot wieczny I nie giną, nie giną na wieki